Bueno, eh, surge hace cuatro años cuando dos payasas se van a Madrid a estudiar payaso de hospital, se encuentran, se dan cuenta de que son de Donosti las dos y se dan cuenta de que las dos tienen la ilusión de crear un grupo de payasos de hospital en Donosti. Entonces vuelven y empiezan a mover entre las dos pues gente que estuviese más interesada. Total, que encuentran a un grupillo de personas, van consiguiendo personas que les mola el proyecto. Durante un año nos preparan como clowns de hospital, hay gente que ya tenía clown normal pero el del hospital requiere algunos conocimientos más y hace como tres años empezamos a poder ir al hospital. Empezamos a ir quincenalmente, cada dos semanas, y desde hace un año vamos semanalmente, los miércoles a la mañana y los lunes a la tarde. Entonces vamos en parejas de dos, vamos pasando por las habitaciones, previo nos dan información de en cada habitación qué niños hay, qué edad tienen, qué tal están, y en base a eso, antes de entrar a la habitación, eh, acordamos, el, acordamos el juego, acordamos la improvisación, nada está preparado, o sea, tenemos mucha base de, pues más o menos en esta edad están desarrollando, están desarrollando tales actitudes y entonces vamos a trabajar esto, o depende que depende qué estado, en qué estado están, podemos interactuar de una manera o de otra. Son todo improvisaciones que lo que intentamos es que que no intentamos que se rían, sino de que les, les sirva, les sirva un poco de evasión esos 10 minutos que estamos en la, en la habitación y de alguna forma siempre intentamos dejar algún tipo de estela. Para nosotras la estela es como eso que se queda en la habitación mágico, es como, por ejemplo, jugamos con el gotero, es eso de que luego cuando viene la enfermera al gotero, el niño se acuerde de que eso igual no es un gotero, sino de que es eh, es un momento de diversión o es eh, la nave, la llave de la nave espacial de en la que ha viajado con las payasas. Nosotras hemos tenido que, eh, a nivel personal, hemos tenido que formarnos mucho como clown, como payaso, haces cursos de clown y luego te especializas en el de clown de hospital, que ha de ser mucho más tierno, mucho más pausado, tranquilo. El clown tiene mucha energía, pero en el hospital la tiene que controlar mucho más. No, entonces pues un poco todo eso. No sé, básicamente es contribuir en la mejora de la salud y todo a través de la risa, momentos. No, no siempre, eso es lo que os he dicho, no tiene por qué ser risa, ¿no? Sino lugares distendidos quizá en el que se relaje, se relaje un poco el ambiente. Bueno, la idea sería profesionalizarnos para realmente poder dar este servicio de una forma continuada en el hospital o en otros hospitales y necesitamos financiación, difusión, <laughs> todo, darle un vuelco a toda esa parte de gestión de la asociación y luego si no a nivel de la sociedad que nos gustaría pues que hubiese más conciencia quizá de lo que puede ser de lo terapéutico que puede ser la risa, el humor, el juego de la inocencia, los valores que tiene el clown, ¿no? la inocencia, la colaboración, que estuviera como más arropadito, más se conociera más el proyecto en Donosti. De momento solo trabajamos en el materno infantil de Donosti y luego en residencias de ancianos, porque nos hemos dado cuenta de que esa labor terapéutica también es muy interesante en las personas mayores que están ingresadas a largo plazo. ¿no? Es impresionante cómo como los beneficios que tienen los niños, esos momentos distendios también se aplican en las personas mayores. Y no sé, un poquito por ahí. Podría hablaros mucho más, pero es que ya he dicho todo, así lo importante, yo creo. Damos cursos de clown de hospital.